Saturday, Abba Saturday, Abba Saturday, Amen. Hedu he, heke numira, heke numira, heke numihe, Abba Saturday, Abba Saturday. kitchen garden jaho kitchen abu purre awo ketch ta khus ni ha tar ni tsukulo ho ne simiji kitchen abu da ho ni ni edekhi huni apu wa katolo la edekhi huni to hun ta ho bela shni je ke che po purre ne ke chu hi ni ta ri hi ka ko mo ne simiji kitchen abu da ho rotation ta huni chlo or me du ye me jo ke we shini har taun huni be kubi hini yimi chi chi lo da ro to ho la be si ya huni a kha kha huni ka tir me huni a cha me do evergreen be lo ke we be kubi december january we pe february kitchen garden ti pehi shilu ma sa he pehi shilu te te za itoli zuma sauti motire pe ma sauti ti pehi tire ni ki ni ka la ni ki pji ti ta shi pa ti te za ti pehi lo ndam khala ki ti re ni lo ku to ku ti pi ka ta na fe ni ni ko ti shi ti shi a kha ga to ti mo anu le ga mna sa cha motire to ti wo to ho um me ti he kimi he lo na fet na fet li ma sa lo ti je vet na fe ni to ku ti pi shi ti shi a fet na fe ni ti nu le ti pi tsa ka lu ti ti pi ti shi shi ti shi a i ko sa po ti bi he kimi je wo to ko wo ba ka se ki ni ti bi shi ta ma ka la ki shi ta na wa ta na wo pa je tu zo ti pu lo ho ti ho su lo ti ge in garden he pi shi pa ti te za ti pi he lo na je ka ha ka ta la ti ge fo ta na po pa khu hi ta na pa pa ti ge ma ki ji ti pi si lo mo ti ge ni ti ge ti ke ti pi si de lo ti shi e che duka lo bana sha khatsu ma te ri hipi hipi im ni phan mi hipi he ga ala ti ti ka ti ti shi ti ti shi ketsu hini yi ketsu jalo ma ago jeme ye ti ke zo siara meqin wa khito siara awni zulom de daga khito ya ne ago likha go pata shni hni daga khito Tētēzā āzhē hīpi nā tēzā tsidēni, hīpi hī nā tēzā tsupatānda, bīpi khōu tīki mihī rāmu nā tērē zhī wā ᱤᱥ ᱠᱩᱥ ᱦᱤᱯᱤ ᱦᱤᱞᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭ ᱯᱤᱛᱷᱤ ᱪᱩᱛᱟ ᱜᱟᱞᱩ ᱛᱤᱥᱤ ᱟ ᱠᱤᱥᱤ ᱠᱤᱱᱤ ᱨᱟᱢ ᱠᱤ ᱪᱮᱛᱤ ᱢᱤᱠᱤ ᱪᱩᱯᱩ ᱛᱮᱨᱤ ᱦᱤᱯᱤ ᱦᱤ ᱤᱥ ᱠᱩᱥ ᱦᱤᱯᱤ ᱦᱤ ᱪᱩᱡᱤ ᱠᱚ ᱯᱤᱛᱟ ᱦᱤᱯᱤ ᱦᱤ ᱪᱟᱠᱟᱛᱟᱱᱟ ᱟ ᱞᱮ ᱠᱩᱥᱮ ᱵᱚᱠᱤ ᱢᱤᱠᱤ ᱢᱤ ᱠᱚᱛᱟᱛᱟ ᱛᱤ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱵᱚᱠᱤ ᱢᱤ ᱛᱮᱨᱤ la ki pele te la ki khisa da ka ta ki je pu te ge a je na ki zo ti a to to le to le tete apiti munu hi pi hitere ki che te lu ta na pa ti pi hi lana na fa ja to lo shi sma sa ni ki pi je ti pi a lu hi pi kitchen garden ti pi hi a ja to ti ti pi shi lu ma za sa ko lo lo ti ti ni te pi sa ya ta ha ta yu ze te lu le mo cha mo le Khe